tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Sky e come vedrete ho abbassato la grafica perché non sapevo se potesse fare adesso dovrebbe essere superiore ai 30 fps prima l'ho tenuto inferiore per sbaglio e come avrete visto nello scorso video abbiamo fatto l'isola dell'alba e le praterie diurne adesso dobbiamo fare la foresta nascosta ecco la foresta nascosta vai era tantissimo che non portavo Sky ne ho pensato portiamo Sky allora bello eh Oh, vediamo se posso accendere queste candele. Vai. Si possono accendere. Oh, sì che bello, si possono accendere. Poi una cosa, a un certo punto nella foresta nascosta ci sarà eh, una parte in cui piove, grazie alla candelina, piove e la pioggia che, che viene giù è acida e ci leva la luce capito? quindi è bruttissima sta cosa oh salve tu chi sei? Fa, facchino imbronciato eh ammazza sblocchiamo questo vai fa vedere ma questi ce l'abbiamo No, non c'è più gli occhi di Eden. Fai, fai vedere questi capelli. No, non abbiamo abbastanza cuori. Ah, è vero, no, se servono i cuori, noi non abbiamo cuori. Ah, questo quindi è uno degli spiriti del... Vede? No, vabbè, ma si arrabbia, aspetta. Fighissimo, vabbè, ora non si abituanti, cazzo sempre. È eh, fighissimo. Oh, c'è freddo, scaldiamoci. <laughs> Figo. Ok. Direi che dobbiamo andare qua. I venti ripellano una rete di passaggi sopra la foresta nascosta. Salvò le scegli per riaprire i passaggeri tra i regni. Ah, ma quindi io quello non l'avevo mai visto. Proviamo ad andare lì e vediamo cosa ci, cosa ci dice. Cosa ci dice? No, no, vai su, vai su. E eh, vabbè, è come sempre quando vogliamo tra le nuvole. Mi devo incasinare. Vai, di là. Mamma mia, oh. stai prendendo in giro, eh? Personaggino. Mamma mia, oh. Marcello. Ecco. Vai, no, vai giù. Giù. Si può entrare? Fate. Cioè, ne serve uno. Ah, non serve tutta un'altra roba. Cos'è quello? Oh, bello. Vede? Campane. Peccato che non, non si sente rumore quando registro, non si sente, è brutto. Beh, bellissimo. Ok, faccio un taglio. Quando arriverò vi, mm, ve lo dico, eh, perché qui succederà un casino sicuramente. Ok, perfetto. Dovremmo essere arrivati. Eccoci, sì non ci vuole troppo strada ma ecco appunto dobbiamo arrivare fino in fondo lì con il nostro personaggino ma qui ci possiamo far trasportare delle nuvole che sono così gentili e comunque se cioè Sky lagga sempre un po' non è colpa mia se lagga cioè non sono io

Siamo ancora nella foresta nascosta. Peccato. Ok. Mm. Dove siamo? Qui abbiamo tutti i nostri poteri, ok? Quelli li attiveremo quando faremo l'ultimo livello. Andiamo avanti. Oh, i funghi, belli i funghi, voglio provarlo il fungo. Vai, salta. Salta. Salta sul fungo, no, sul fungo. Vabbè, andiamo da quei funghi lì. Vabbè, sei pronto, salta. No, sul fungo, perché non mi salto sul fungo? Questi funghi sono belli, si fanno saltare un sacco. Guarda lì, che bello. Bellissimo. quanto la eh. eh, madonna oh, ah, sbevattene se no continua a saltare all'infinito ok andiamo che cosa ci sta? ci stavano dietro e eh? cos'era? no raga cos'era qualcosa viola? ah un giocatore che sta inseguendo uno spirito va bene Vediamo se vuole fare amicizia con noi il giocatore. Vediamo. E tu? No, se va. Mannaggia te. E eh, vabbè perché sto inseguendo i ricordi dello spirito, perché se no. Ma noi lo inseguiamo. Mannaggia. Oh. Vabbè però un attimo ti potessi fermare Oh bello sto spirito. Vai vai. lo conoscevo non sta ah eh, lag mi scaldalo riscaldalo quanto bella luce è bravo il mio tizio che fa? ah è spastico ok ho capito Ma che... Che vuol dire? Se sì, vabbè. Va bene, ho capito, sì. E pure l'altro. Sì, vabbè, l'offerta è gratitudine, questo ci scappa, sto zitto. No, chiedi di fare amicizia. E dai. Oh. Mannaggia a te, mannaggia. Oh, finalmente. Va bene, offriamo una candelina a sto giocatore. Vieni, mannaggia, non scappi. Vieni. la... ok perfetto alias nuovo amico aspettate e tuc perché tuc alla fine si è capito si chiama Nini quindi non è tuc <laughs> il nome eh, quindi hi Nini moonlight. Ragazzi, ci persi nini. E anche la mia fiamma fa poco. Dov'è? Sì, l'ho già visto sta roba. posso chiamare a me un amico? ma che bello! Che bello! Ma qui non ci sono mai stato, che figata! Che bellissimo! Ma è fighissimo sto posto, raga! Qui mi sa non c'è nessuno poi. Bello! Raga abbiamo trovato una parte nascosta del gioco Qui non si doveva passare di qui Doveva passare di sotto Questa parte di sopra Che figata Vai giù, vai giù Ok. Vado a dire una cosa. Sono triste che abbiamo perso Nina perché è davvero brava a trovare gli spie. Oh, aspetta. Oh, chi era quello? Oh, non c'è cosa. Quindi anche lui mi ha trovato la parte nella schienista. Dai, tutta sta persona. Eh, ok. Fa ah, vedere possiamo cambiare eh, la mia brutta faccia questa ce l'ho cos'è aspetta bella Andiamo Sì, bella, perché io non ce l'abbia? Capelli. Dobbiamo avere un taglio di capelli nuovo, questo. E eh, non si vede bene, sai, se è un po' girato. Fede? Boh. Non mi piace tanto. Fa vedere. No, per ora mi tengo i miei. Ecco, questi.